friends welcome to my channel आज मैं आपको सिखाऊंगी ब्रोकली की सब्जी इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ आपको क्या क्या चाहिए आपको जो होगी कटी हुई ब्रोकली आलू में यूज कर रही हूँ कटी हुई गाजर पालक ऑनियन आपको चाहिए होंगे लहसुन चाहिए होगा टोमेटो चाहिए होगा और बारीक कटी हुई मिर्च मसालों में आपको चाहिए होगा हींग गरम मसाला हल्दी जीरा नमक लाल मिर्च और आपको ऑयल यूज करना है या आप सरसों ऑयल भी यूज कर सकते हो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हो और आपको चाहिए होगा गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ता तो आइए कढ़ाई गर्म होने को रख देते हैं ऑयल के साथ अब हम इसमें सबसे पहले जीरा डाल देंगे जीरा के ब्राउन होने पर हमें इसमें लहसुन डालना है ये हमने लहसुन डाल दिया है प्याज मिर्ची गोल्डन ब्राउन होने देंगे अगर आप ऑनियन नहीं यूज़ करना चाहते तो सिर्फ लहसुन का यूज़ भी कर सकते हैं उससे भी काफ़ी टेस्टी बनती है ब्रॉकली तो की सब्ज़ी जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे आपने इसमें ब्रोकली डाल लेनी है ब्रोकली की स्पेशलिटी है इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और वाइटामिन होते हैं इसलिए ब्रोकली को ज़्यादा पौष्टिक माना गया है हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है ये अब आपने इसमें बारीक कटे हुए आलू गाजर और पालक डाल देनी है ये वन ऑफ द काफ़ी हेल्दी रेसिपीज में आती है अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसमें नमक डाल लें नमक की स्पेशलिटी होती है कि वो किसी भी सब्जी को जल्दी पका देता है अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे कम से कम पांच मिनट के लिए जब तक मैंने हटा लिया है हल्का हल्की पक चुकी है आपकी सब्जी अगर नहीं पकी हुई हो तो आप वाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो लाइक हाफ आप कटोरी अब आप इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे थोड़ी सी रेड मिर्च जो पेशेंट्स हैं वो मसाले और रेड मिर्च यूज़ ना करें वो सिंपली ही खाएं और अब हमने इसमें डालने हैं बारीक कटे हुए टमाटर और भी अगर आप कोई मसाला डालना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं चाहे तो वाटर डाल के इसको पकने के लिए रख दें चाहे तो ऐसे ही ढक के आप इसे पका सकते हैं अब हम अब मैं इसे हटा ले रही हूँ देखिए अब आपकी सब्जी बिल्कुल तैयार है और अब हम गैस बंद कर देंगे इसे निकाल लेते हैं धनिया पत्ता डाल के हम इसे गार्निश कर लेंगे तो ये रही ब्रोकली की रेसिपी बिल्कुल तैयार है आपकी सब्जी कैसी लगी आपको ये हमारी ये रेसिपी सजेशन बॉक्स में जरूर लिखें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू सो मच